Vamos a hacer un pequeño recorrido por la interfaz de Google Drive para acostumbrarnos a manejarlo. Ya sabemos que teníamos en la versión nueva la posibilidad de generar desde acá las carpetas, subir archivos o generar nuevos documentos y que tenemos aquí a la vista el contenido de nuestra unidad. Podemos modificar, pasarlo a vista de cuadrícula donde veremos miniaturas de algunos documentos, de los documentos y de las imágenes o a la vista de listado. Si, por ejemplo, elegimos esta carpeta de acá, hacemos un doble clic para abrirla, vemos que aquí arriba se nos va desplegando el recorrido y podemos crear una carpeta nueva, compartir esta carpeta, moverla, destacarla, cambiar el color de la carpeta, por ejemplo, vamos a poner de color verde y podemos también descargar la carpeta o eliminarla. Vemos ahora que la carpeta ha cambiado al color verde que le hemos puesto para poder identificarla. Desde mi unidad solamente podemos crear una nueva carpeta, subir archivos o crear un archivo. Tenemos también la posibilidad de buscar dentro de nuestra unidad de Drive. Por ejemplo, voy a buscar y me muestra que tengo un documento que empieza por las letras que he escrito y me abriría la presentación de Google Drive. También podemos desde aquí acceder a las aplicaciones disponibles. Google Plus, la búsqueda, el correo Gmail. Vemos cómo accedemos al correo Gmail. Podemos acceder a más aplicaciones, por ejemplo, a la cuenta de YouTube asociada a este perfil. Aquí la tenemos cargando vemos que sigue siendo la cuenta asociada al mismo perfil donde podemos subir nuestros videos, elegir los favoritos, etcétera. También podemos acceder, por ejemplo, a Blogger para crear o editar blogs que ya tuviéramos generados. Tenemos un blog de prueba. Bien, Así hay muchas más aplicaciones y una que veremos en, detalle será Classroom, que nos permitirá generar clases para nuestros alumnos y que podamos eh, conseguir una interfaz eh, cómodo y rápido para el intercambio y la corrección de las tareas. Bien, aparte de esto, tenemos la posibilidad de añadir una nueva cuenta porque podríamos hacer que nuestra cuenta, esta es la cuenta institucional del Instituto Vélez, podría coexistir con otra cuenta, por ejemplo voy a elegir mi cuenta personal, entonces si elijo mi cuenta personal, aquí la tengo, ya había ingresado antes, por eso no me ha pedido que ingresara, con nombre de usuario y contraseña, aquí tengo mi unidad personal con todas las carpetas que eh, había en cada, en cada momento, de las que he ido eh, almacenando en cada uno de los momentos. Vuelvo al perfil, veo que desde aquí podría cambiar volver a la cuenta de Instituto Vélez, con lo cual estoy manejando las dos unidades de Drive simultáneamente, exactamente igual que podría hacer con cualquier otra aplicación. Bien, con esto tenemos una primera visualización de las posibilidades. Nos quedaría también, si marcamos un documento, podemos mostrar el enlace a ese documento, compartir el documento con otras personas, hacer una visualización previa de ese documento, borrarlo, eliminarlo, o bien destacarlo, cambiar el nombre en la copia o descargarlo si es lo que deseamos. Con esta primera aproximación creo que tenemos más o menos visto lo que es el, el interfaz de Google Drive.